Thank you.

از همه بهتر جنم جانم غن مکرر جنم لب تو ای حبیبم مکرر لب تو ای حبیبم مکرر لب خندان تو ای حبیبم تو